Euskararen egoerarekin eskatuta gobe. Ei, ei, ei, ei, ei, txipizka, atean! Kizorratu dira igogailuak, momentu bat, segundu bat! Zer gertatzen daba? Benien duen Euskaldun berrien izenean. Importaz bat zaizu jarri... A ber, ez dizut toki tokia hauken duko! Izan alko zela ere! Eh? Euskaldun berri hau izatea... Lene... Bueno, lexe, lexe, lexe. No jarriko naiz! Denak, denak argaz... Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. sexy garen, eh, mira, mira, mira. Vale, barkatuz. Hau gabe edo honekin, argazkilariak, honekin edo hau gabe. Hau gabe. Gabe, gabe, vale, vale. Vale, vale. Hemen! Hemen! Hemen! Ai! Zerongi! Bale, bale! artista hundiak eta bailazoak, eh? Horain bai? Bueno, pues nahi duzunean. Ibe, banoa ba. Euskararen egoerarekin kezkatuta gaude. Gainera, Nafarroan egoerak kezkagarri honetan bizitzera ohitu nahi gaituzte. Egoera honen isla dira Euskararen ofizialtasun eza Nafarroa osoan. Azkenen urtean izan diren Euskaren aurkako erabaki judizialak. Euskararen erabilera datuek erakusten duten geldialdi zantzua. Pantailetan Euskarak duen presentzia murritza, Euskarak ikasteko eskubidea behin, behin eta berri zurratzea, edo azken hilabetetan Nafarroako parlamentuan hartutako erabakiak. Pailegea edo merezimenduen dekretua kasu. Euskaldunok izan dugu eta badugu horrelako egoera zaiei aurre egiteko sena. Miraria delako Euskara gaur daino bizirik iritsi izana – aizea beti kontra izan duenean. Baina gaur, Euskal Herria berre euskalduntzeko eta Euskara normalizatzeko bidean, mehatxu berriak eta beraz erronka berriak ditugu esku artean. Batetik, Euskararen eta Euskaldunon aurkako erabaki politiko eta juridikuek ez dute etenik. Are gehiago Nafarroan. Bestetik, kultur globalizazioaren ozeano zabalean, Euskararen presentzia lausotzen ari da. Gaur, gazten lekukoa hartu eta Nafarroan ere Euskararen aldeko olatura igotzeko autua egiten dugu. Egoera honek, gizarte zibilaren eta instituzioen arteko elkarlana eta akordio berriak behar ditu. Euskaldun gisa bizitzeko eskubidea eta naia betetzeko. Euskara normalizatzeko. Hizkuntzen hizkuntza komunitateen eta herrien berdintasunean oinarritutako munduari kure ekarpena egiteko. Guztion hizkuntza eskubideak errespetatzeko, justizia eta demokrazia auzia delako hau. Euskarak herri kohesiorako zuntza izateko. Finean, Euskal Herri Euskalduna izateko. Honengatik guztiagatik, maiatzaren hogeita batean, arratsaldeko bostak eta erdietan Donostian antiguako tuneletik abiatuko den manifestazioan urrats erraldoia ematera gonbidatzen zaituztegu Euskaldunak zein Euskal Herriaren e-, etorkizuna euskera zeinak imaginatzen duzuen herritar guztiak.